hello guys welcome to my YouTube channel मैं हूं एलेक्स सोई गाइस ये मेरे पहले यूट्यूब चैनल है और ये मेरे पहले वीडियो है आई होप आपको अच्छे लगे सो so, आज हम ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात करें जो स्ट्रीट डॉग के साथ प्रैंक्स करते हैं सो so, गाइस मैंने यूट्यूब चैनल में एक बार ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें एक डॉग आराम से रोड के साइड में सो रहा होता है और वहाँ से एक आदमी धीरे से दबे पाँव तब लेके उस डॉग के ऊपर डाल देता है जिससे वो डॉग स्केर्ड होकर भाग जाता है वहाँ से डर के मारे भाग जाता है लेकिन वो बंदा इस सीन को शूट कर देता है अच्छा सा टाइटल अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल के उसे यूट्यूब में पोस्ट कर देता है वीडियो उनके उस वीडियो में अच्छे लाइक अच्छे सब्सक्राइबर आ जाते हैं मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं भाई जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा ना और उनके कमेंट्स पढ़े उसमें ये लिखा था भाई मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया भाई ऐसी वीडियो बनाया करो मुझे मज़ा आ गया ऐसी वीडियो देख के यार तुम लोगों ने कभी ऐसा कमेंट किया है कि भाई तूने इस डॉग के साथ ऐसा प्रैंक किया यार तूने कभी इस डॉग को कभी खाने खिलाया देखता हूँ आपको क्या रिप्लाई देगा मेरे हिसाब से वो आपको कभी रिप्लाई नहीं देगा सो गैस मैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डॉग्स होते हैं एनिमल्स होते हैं ये इनोसेंट होते हैं इनको किसी से मतलब नहीं होता है ये बेचारे चार पाँच दिन से भूखे रहते हैं इनको कुछ खाना खिलाओ यार ये सब इनके साथ प्रैंक करना अच्छी बात नहीं होती ना इन एनिमल्स को यार प्यार की जरूरत होती है इनको प्यार चाहिए होता है इनको कभी प्यार से कुछ चीज़ दो ना या तुम दो रोटी दो ना प्यार से ये ज़िंदगी भर तुम्हें याद रखेंगे देख लेना सो so गाइस आज की टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं so guys bye take care thank you अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर